Таких обстрелов в Донецке не было с 2016 года. Взрывы ощущаются по всему городу. Каждые несколько секунд дрожит земля. Больше всего пострадал северо-запад Донецка. Однако ударом подверглись и другие районы. Первый сильный взрыв прозвучал. Вот я на втором этаже проживаю повыносило большую часть окон ударной волной. Вот. Свет еще оставался. Вот. И где-то через час второй сильный взрыв, уже э, остальные стекла, это у меня вынесло. Вот. Выбежали в коридор, это моя семья. Когда вернулись, в комнате уже нашли пять осколков, в том числе один около меня вообще лежал на тумбочке, на полотенце прикипел. Местные власти сообщают, что в результате обстрела пострадало пять школ, два детских сада, множество жилых домов и магазинов. В этом месте взрыв был особенно сильным. В окнах домов на сотни метров вокруг выбило окна, а у машин по всему городу сработали сигнализации. Дом здесь разбило. Как я не осталась здесь ночевать, я а тут, это же моя вся постелька, тут лежит все мое. Я ж тут жила. А, Уже начались ремонтные работы и расчистка районов, пострадавших в результате боевых действий. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют последствия ударов и оценивают ущерб. К счастью, обстрелы, кажется, прекратились или, по крайней мере, затихли. Сообщается, что на юге Донецка удары продолжаются. Э, Но в пригородах все спокойно.